Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a recapitular todo lo que he explicado en los recientes 10 vídeos de mi sección Traveling Made Cheap. En estos vídeos lo que te he enseñado principalmente es a pensar antes de comprar a pensar si podemos maximizar nuestro ahorro con cada compra, sobre todo en el mundo de la aviación, donde por ser viajero frecuente normalmente puedes obtener ventajas adicionales a las que te da ya por sí tu ticket de avión. Adicionalmente, hemos visto cómo a partir de ser miembro de un programa como Iberia Plus se puede expandir este universo de ahorros y recompensas a industrias de otros sectores como el sector hotelero, el del alquiler de coches y un largo etcétera, porque con la página IB Plus Store podemos obtener esos puntos llamados avios por nuestras eh, compras en una gran variedad de tiendas. Siendo viajero frecuente puedes obtener descuentos inmediatos mediante la acumulación de esos puntos pero también un estatus que te dará ventajas adicionales como prioridad de listas de espera, extra de puntos, upgrades y un largo etcétera. Es una forma de viajar eh, en la que dejas de comparar precios y empiezas a mirar qué ventajas te aporta una frente a otra porque el precio que tú estás obteniendo va a ser el precio que más rentable te es a corto, medio o largo plazo según tú creas. También hemos visto cómo podemos entrar en salas VIP sin tener necesariamente ese estatus gracias a aplicaciones como Priority Pass y también cómo extender estos ahorros y beneficios gracias a American Express, una tarjeta con la que obtendremos puntos que podremos canjear no solo por puntos de aerolíneas, sino también puntos de hoteles, tarjetas regalos de Amazon o el corte inglés, o incluso también, por supuesto, hay que recordar que podemos donar a ONGs con estos puntos. Aquí querría hacer un inciso y es que verdaderamente American Express fue la puerta que a mí me abrió eh, la mente al horizonte de los grandes ahorros. Con American Express, sobre todo si eres miembro Platinum, puedes obtener muchísimas ventajas como esos reembolsos de hasta 400 euros en compras en el Corte Inglés o Mart, también reembolsos en otros como Deliveroo y de hecho fuera de España, en Reino Unido, por ejemplo, el, el ahorro es aún mayor porque las ofertas son aún más comunes y eh, ocurren más veces al año. Seguro que American Express en España tiene en este sentido un largo potencial. También querría responder a la pregunta que algunos me habéis planteado sobre cómo es la obtención de puntos avios con Vueling. Con Vueling, si compras directamente el billete con ellos, obtendrás dos puntos o tres puntos avios por euro gastado según compres en tarifas básicas eh, o intermedias o la tarifa flexible eh, más cara. Eh, es diferente a lo que obtenemos con Iberia, British Airways y otras aerolíneas porque con ellas tú obtienes algo basado en la distancia volada y no en el precio necesariamente. Aquí cabe destacar lo interesante de las clases y con clases no hablo de turista o business, hablo de clases O, Q, A, N, V, L, S y todas las letras del abecedario prácticamente. Son las clases que podemos ver en nuestro billete electrónico una vez compramos el vuelo con prácticamente cualquier aerolínea. Me gustaría informaros de que si en esos billetes veis tarifa O, Q, A, estáis obteniendo el mejor precio por vuestros billetes en clase turista, puesto que son las clases más económicas. Esto es diferente al importe que tú estés pagando. A lo mejor para un vuelo la clase O te cuesta 500 euros, pero estás obteniendo eh, uno de los precios más bajos por los que se va a vender tu vuelo. Si estás en clases N, V, S, L, estás en una económica intermedia, es decir, no estás en el rango más barato, estás en el intermedio. En business es mucho más sencillo. Tienes la I, que es la business más económica que hay, la R, que sigue siendo una business reducida pero un poco más cara. Y ya eh, esa clase D que te comentaba, que es la 100% eh, flexible, la business más cara, producto más caro del avión entero. Estas clases que te digo importan a la hora de saber cuántos avios vas a obtener en vuelos de Iberia o British Airways porque según la distancia volada y también esa clase que te aparezca en tu billete, eh, obtendrás más o menos avios. Sin embargo, en Vueling eso da igual, porque en Vueling ellos te lo tarifican, te dan esos avios en función del precio que te hayas pagado. Puedes tener una clase O, una clase W, una clase Z, que te va a dar igual porque tú al final, si has pagado 50 euros por un Vueling básico, vas a obtener 100 avios. Y esto aquí, como veis, con tan solo pagar 50 euros ya estás sacando 100 avios, puede resultar muy interesante, sobre todo en billetes muy caros, porque quizás estás pagando supongamos 500 euros por un billete en clase O de Iberia que a lo mejor te da, mm, pongamos 250 avios, pero es que 500 euros con Vueling te estaría dando 1500 avios. Hay una gran diferencia. Pero al final esta diferencia está en el tipo de base que usan. Ellos usan las eh, letras y los otros usan los euros. Es donde tenemos la diferencia. Eh, con Vueling vas a obtener eh, puntos élite que te van a servir para subir de nivel y también vuelo volado. Así que es perfecto y por supuesto eh, la red de Iberia Plus es mucho más grande que la de Vueling Club y el servicio de atención al cliente yo creo mm, sinceramente que es mejor. Entonces aquí te recomendaría que siguieras siendo de Iberia Plus si estás, si estás pensando entre si ponerte con Iberia Plus o con Vueling Club. A partir de, este vídeo eh, no tengo planteamiento de hacer ningún vídeo más de esta sección por ahora porque creo que he conseguido explicar más o menos de forma clara eh, cómo se estructura eh, todo esto de ser viajero frecuente y qué ventajas les puedes sacar tanto en tu día a día como en un viaje de negocios, como en un viaje vacacional, en todo tipo de ocasiones. Espero haberte servido de ayuda y eh, que a partir de ahora pues pienses en esa rentabilidad que le puedes sacar a los vuelos, esos vuelos por los que tanto nos quejamos cuando pagamos mucho dinero, pero que realmente podemos obtenerlo a menor precio o de forma más rentable para nosotros. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete para más. Seguirás teniendo Trip Reports cada lunes en mi canal y eh, próximamente lanzaré nuevas secciones con más cositas que tengo preparadas. Así que estate atento, quédate suscrito a mi canal para ver mucho más muy pronto. Muchas gracias.